Este viernes 11 de la noche, conozca los cortometrajes El Socaire de Felipe Moreno Salazar y La Danza de las Sombras, cortometraje realizado en Barcelona. Vea el cine de Colombia solo en el espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, televisión más humana.